Merhaba arkadaşlar, Frekans'a hoş geldiniz. Çok acayip bir deney yapacağız. Bu gördüğünüz nide gazozunu bir anda donduracağım. Elimde bir adet kaşık var. Kaşıkla donduracağım. Çok enteresan bir test olacak. Bir anda donacak, bakalım. Elime karınca kondu bu arada. Bakın şimdi nasıl donuyor. Bir anda donuyor. Bu bir sihirdir. Aşağısı donsun mu donsun. Bakın aşağısı da donuyor. ufak tefek sihir numaralarıyla karşınıza çıktık. Videoyu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.